Bienvenidos a la primera clase de prácticas del seminario, después de esas cinco que tuvimos más orientadas a exponer el marco teórico, pues ahora ya empezamos a trabajar con las herramientas que nos van a permitir todo ese cambio que os he ido contando. Si tenéis alguna duda sobre las clases anteriores, eh, recordad que tenemos una última clase del seminario, la décima, para que podamos compartir ahí impresiones, dudas, e incluso abrir algún debate sobre lo que hemos visto. O sea que iros apuntando todo, todo lo que queráis comentar y ese último día lo dedicamos completo a, compartir información. ¿vale? Bueno, pues empezamos con las herramientas y primero quiero eh, refrescar todo lo que hemos eh, impartido durante estas cinco clases anteriores y el resumen es que podemos ser felices porque tenemos la capacidad de ser libres. Pero para eso necesitamos conocimientos que nos permitan modificar tanto el mundo exterior, lo que veo fuera, lo que puede ocurrir en eso que está más allá de mí, pero también necesito cambiar mi mundo interior, porque ya vimos que están muy relacionados. Por tanto, lo que hemos ido viendo a lo largo de estas sesiones eh, más teóricas, pues ha sido ver cómo funciona esa realidad caótica externa, también cómo funciona mi realidad caótica interna, y de ahí ir proyectando a determinados ámbitos de la vida humana, como pueden ser relaciones, cómo se enferma y cómo se sana el cuerpo y cómo funciona también la educación y la sociedad. Bien. Lo que nos quedaba el último día era por eh, determinar pues, cómo hacíamos esos cambios. Ya teníamos los conocimientos. Y entonces lo que yo os proponía es que todo, en el fondo, eh, se realiza a través de una Desprogramación. Lo primero que tenemos que aprender es a desprogramar nuestras emociones porque sabemos que la emoción es lo que va a condicionar cómo funciona mi mente y mi cuerpo, cómo funcionan mis pensamientos, cómo funciona mi metabolismo, cómo funcionan mis comportamientos, mis decisiones. Luego, si soy capaz de desprogramar toda esa parte emocional, voy a encontrar nuevos patrones de comportamiento, también voy a desaprender cómo pensar, me voy a permitir pensar de maneras diferentes, voy a ser creativo, van a aparecer nuevas, nuevas opciones en mi vida. También voy a lograr sanarme física, emocional y mentalmente. Y todo eso me permitirá observar la realidad desde otro enfoque. Ya sabemos que las emociones condicionan la manera en que percibimos la realidad. Nuestra percepción se va configurando a través de nuestra experiencia y está condicionada por las cargas emocionales asociadas a lo que es importante y lo que no. Luego, si yo desprogramo, lo que hago es como quitar filtros de esa, de esa capacidad de observación, de esa percepción. Veo la realidad de modo diferente y al verla de modo diferente obtengo intuiciones diferentes de cómo funcionan las cosas, porque hay más información que está procesando mi mente. Y de esas nuevas intuiciones lograré generar nuevas ideas y por lo tanto aparecerá una nueva realidad. Os comentaba el último día que todo esto, en el fondo, es lo que tradicionalmente se ha llamado un camino espiritual. El camino espiritual es aquel que te ayuda a encontrar el orden interior y cuando llegas a ese orden interior, el exterior también se ordena. Lo que te da felicidad, porque en el fondo está relacionado con esa capacidad de observar la realidad tal cual es, saber cuáles son mis reacciones y decidir libremente qué tiene que suceder. Bueno, pues esto ya es todo lo que hemos planteado y lo que necesitábamos son las herramientas, ¿no? Pues vamos a ver. ¿Cómo desprogramamos las emociones? Lo contamos, eh, creo que el segundo día, pero vamos a repasar. Lo primero, para desprogramar las emociones necesitamos técnicas de liberación de la emoción o técnicas de relajación, como queramos llamarlo. Esas técnicas se basan en dos elementos. Uno es focalizar la atención y el otro elemento es respirar profundamente. Focalizar la atención es necesario porque permite que los lóbulos frontales reenvíen información a las amígdalas, nos acordamos, esas estructuras del cerebro donde eh, se almacenaba la información emocional, y mediante esa atención las amígdalas reaprendían cómo tenía que ser su respuesta ante lo que estaba sucediendo. Por eso es básico en toda técnica de relajación la atención. Y la segunda parte, que es la de respirar profundamente, es para, por un lado, oxigenar, porque con eso conseguimos también que la amígdala no sea tan reactiva porque es la que detecta el nivel de CO2 en el cuerpo, luego si no nos oxigenamos bien y el CO2 sube, la amígdala tendrá más activas las partes de las emociones de miedo, de rabia, y por lo tanto no estaremos en las mejores condiciones para hacer ese trabajo de atención. Vale, esa es la herramienta básica, saber cómo soltar esas emociones, liberar, desprogramar. Pero lo siguiente es, bien, ya sé cómo soltarlo, pero ¿cómo contacto yo con las emociones que me condicionan ante determinados bueno, pues ahí también necesitamos herramientas que nos permitan activar esas emociones implicadas y que eh, también nos permitan explorar todos los contextos emocionales posibles para encontrar todo lo que esté ahí presente, todo lo que genera la estructura de pensamientos, emociones, reacciones que condicionan ese conflicto. Y por último, también vimos en el segundo día algo muy importante, es que si solo con esas herramientas de, liberación, de relajación y mm, teniendo procedimientos para encontrar las emociones, podríamos resolver cualquier problema. Si eso fuese así, mm, entonces no habría explicación de por qué estamos como estamos, que pues todos estamos con conflictos que no acabamos de resolver y notamos como que estamos atrapados. La clave es darnos cuenta de que hay bloqueos emocionales, que nuestra mente ha sido capaz de generar determinados comportamientos, determinadas defensas para aislarnos del sufrimiento. Y precisamente esas defensas que nos permiten sobrevivir son las que nos bloquean cuando intentamos hacer la reprogramación. Entonces tenemos que aprender también cómo eliminar esas defensas para volver a contactar con la emoción y poder liberarla. Em, esas, herramientas para eliminar los bloqueos los hemos ido nombrando. Uno es, eh, una es la programación del subconsciente, que hacíamos una programación de psicoanalgesia, separábamos lo que era la percepción del cuerpo de la evaluación emocional de esa percepción, es decir, separamos lo que son las sensaciones del dolor o del sufrimiento y también podíamos programar palabras para liberar la tensión emocional. Por otro lado, también os comentaba que hay ejercicios físicos que ayudan a que los músculos suelten esas, esas contracturas permanentes que se mantienen en ellos, que hacen que estén duros y que nos eh, obligan a sentir de una determinada manera. Lo enlazábamos con la expresión de acorazamiento muscular que también es un método que tiene el cuerpo para separarse de la emoción. Si los músculos están tensos, mis sensaciones son más bajas. Mi capacidad de perder el control mm, pues se reduce. Parece como que estoy en, en mayor poder. Pues esas técnicas físicas también nos pueden ayudar a soltar esas cargas emocionales que están bloqueadas. Hoy lo veremos un poco más en detalle. También sabemos, a través de la neurología, que los recuerdos de placer o los recuerdos positivos debilitan las emociones negativas. ¿Mm? Los dos se procesan en la amígdala, esas emociones, y unas debilitan a las otras. Luego, si nosotros conscientemente estamos activando emociones positivas, lo que logramos es que las, la reactividad negativa se empiece a debilitar, empiece a bajar, y esa sensación de estar más en control, de estar más en equilibrio, aparece. Y por último, podemos eh, también eliminar creencias negativas, y este es un punto muy importante, sobre todo en nuestra sociedad occidental, en la que hemos subido a los altares eh, el tema de la capacidad racional humana como lo más importante, pues también esas creencias pueden bloquear mis procesos de cambio. Lo que crea mi subconsciente es lo que va a permitir que ocurra en la realidad. Entonces, por un lado, puedo eliminar las creencias negativas y también puedo programar mis creencias positivas, lo que yo quiero creer. Y aquí comentaba que esto en un primer momento puede ser un poco paradójico, porque ¿cómo es que yo puedo programar una creencia positiva? Las creencias deberían ser verdaderas o no, y si son verdaderas entonces me las creo. Ya vimos que no, las creencias son simplemente frases que están apoyadas por emociones y esas emociones son las que dicen si son ciertas o no. Luego, yo puedo llegar a tener creencias instaladas por mí voluntariamente que mi cuerpo sienta como ciertas, aunque lógicamente no lo sean. Pero para sanar no es importante que mis creencias sean ciertas o no, lo importante es que esa creencia mueva emociones positivas, porque eso me va a ayudar a desbloquear todas las estructuras negativas que ya tengo. Esto es similar a cuando estamos preocupados por algo y lo que necesitamos es que alguien llegue y nos diga, no te preocupes, todo va a salir bien. Esa frase, si la analizamos objetivamente, es cierta cuando nos la dicen. Pues no es cierta, porque no lo saben si va a salir todo bien, no saben si va a venir una catástrofe. Pero nosotros no necesitamos saber eso. Nosotros necesitamos sentir que todo va a salir bien. Y esa sensación positiva es la que le va a permitir a mi cuerpo abrirse. Que venga el... Ah, vale, estaba en mucha tensión y ahora me encuentro mejor. Bien, creo que este ejemplo deja bien claro cómo funcionan las creencias positivas. No tienen que ser ciertas, lo que tienen es que mover emociones positivas intensas. Son una herramienta para lograr cambios. Luego esa creencia la podré usar o la podré descartar y ya está, no importa, pero es una herramienta que a veces necesito para poder cambiar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos aquí como el resumen de tipo de herramientas que necesitaríamos utilizar. Vamos a definirlas más directamente. Y empezamos con las técnicas de liberación o de relajación. Y os voy a citar un estudio de 1975. Bien. O sea, hace ya 45 años, 46. Robert Benson hizo un estudio en el que eh, encontraba que el hipotálamo y todo el sistema límbico tienen en el hombre un mecanismo propio mediante el cual cualquier método de concentración mental lleva al individuo a un estado de profundo reposo, denominado respuesta de relajación. Puntos importantes de lo que cita Benson. Cualquier método de concentración mental. ¿Vale? Y esto lo recalco porque hay 100.000 maneras de relajarte. Y no es que unas sean mejores que otras, unas me encajan mejor que otras. A mí. Pero si hay 100.000 maneras, es que al que propone las 100.000 le funciona. Que a mí esa me, me mueve sensaciones negativas, pues no me va a funcionar demasiado bien. Está claro, esa no la uses, porque si te provoca sensaciones negativas no te va a ayudar a relajarte. Y además tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros pues tiene preferencias. Pues hay gente que tiene preferencias mm, cuando se expresa emocionalmente con la escritura, hay otros que se expresan mejor con la pintura, hay otros que se expresan mejor haciendo una escultura. Pues tendremos que ir viendo cuál de esas vías de comunicación emocional es la que mejor nos encaja para emplearla porque esa va a ser mejor para mí. Y el segundo elemento que quería recalcaros es que cualquier método de concentración mental te lleva a un profundo reposo. Luego lo que estábamos hablando antes de que la atención era la herramienta fundamental para lograr esos cambios, es que es algo fisiológico, es cómo funciona nuestro cuerpo. Luego la meditación lo único que está haciendo es respetar el funcionamiento del cuerpo. No es una herramienta maravillosa que haya venido de los dioses, no es simplemente una herramienta que hemos desarrollado los seres humanos porque los seres humanos funcionamos de esta manera. Bueno, pues la mm, respuesta de relajación sería la contrapartida de la respuesta de estrés, que ya la conocemos, que dedicamos ahí bastante tiempo en una de las clases anteriores. Y esto es totalmente lógico, si el estrés me ayuda a enfrentarme a determinadas situaciones aumentando como mi energía en el cuerpo, pues la respuesta de relajación sería lo que me permite salir de ese estado de estrés y volver al equilibrio. Volver a redistribuir la energía para tener un estado de calma y poder reparar todos los cambios que se hayan producido por ese, por ese estado de estrés. O sea que esto es totalmente lógico. Bien, pues si el estrés era el causante de los problemas, pues el, cuerpo tiene ya la respuesta a eso, que es la respuesta de relajación. Lo único que tenemos que hacer es aprender a manejar. Ya está. Bueno, pues esta respuesta de relajación ya os he dicho que tiene mil maneras de mostrarse y una de ellas, que podría parecer que no es eh, así como muy directa o tiene un enlace muy directo con el método de concentración mental, podría ser el deporte. No, hay gente que se va a correr y se relaja, o practica deporte y lo necesita porque es lo que le permite descargar energía de su cuerpo. Cuando estás haciendo un deporte y tienes ese efecto, en el fondo estás en un estado meditativo. Estás con tu atención plena en lo que estás haciendo. No estás pensando en otras cosas mientras mueves la raqueta o vas corriendo. No, no. Las personas que se relajan haciendo deporte al final se centran de tal manera en lo que están haciendo que entran en ese estado de meditación que hace que las amígdalas reprocesen la información, descarguen toda esa tensión emocional. Y también hay otra parte, si llego al cuerpo a un estado de máxima tensión, pues automáticamente cuando deje de activar ese estado, el cuerpo tiende a relajarse para volver al equilibrio y reponerse. Luego es otra manera también de disparar la respuesta de relajación. como vemos, hay muchas posibilidades, pero en el fondo todo, todo está eh, funcionando en las mismas bases. Bueno, vamos a ver diferentes técnicas de relajación. Y eh, repito los pasos para que las técnicas sean lo más efectivas posible. Lo primero, sentir en el cuerpo la tensión. Hay veces que eh, si mis mecanismos de defensa subconscientes me han ayudado a aislarme de las emociones, puede que yo crea no, que no siento nada en el cuerpo. El cuerpo siempre está sintiendo. Otra cosa es mi percepción mental de lo que está ocurriendo en el cuerpo. Pero siempre tengo la sensación de si lo que está ocurriendo está bien o no, si me, altera o no me altera. Luego, lo ideal es sentirlo en mi cuerpo y reaprender a conectar con el cuerpo, pero si de primeras no puedo hacerlo, también tenemos esa posibilidad de puntuar cuánto te preocupa el problema. Entre 0 y 10, ¿cuánto te preocuparía? Un 5, un 8. ¿Lo ubicas en tu cuerpo? No, no importa. Vale, con esa puntuación tu subconsciente ya ha enlazado con el problema. Y te ha dado ese número porque es la manera condensada de comunicarte esa información emocional. Con eso nos vale. Siguiente paso, aplicar lo que es la técnica de relajación en sí. Por último, respiramos, dejamos que el cuerpo se relaje, porque cuando aplicas la técnica de relajación, eso es un proceso interno que lo mismo requiere unos pocos segundos para funcionar. Observamos cómo va cambiando el cuerpo. Y si todavía queda tensión, o cuando me pregunto cuánto me importa el problema, todavía mm, sale un número que no es el cero, pues volvería a repetir el proceso. el proceso al final es muy simple. Entro en contacto con la emoción, activo la relajación, observo qué pasa. Si todavía queda tensión cuando estoy observando durante unos segundos, vuelvo a empezar. Esa emoción con la que he contactado o la tensión que estoy observando, aplico la relajación sobre esa sensación y otra vez observo qué sucede. Y entro en ese bucle hasta llegar a la... Vamos a ver diferentes maneras de, de lograrlo. Bien. En las clases anteriores hicimos una programación y podríamos aplicar una palabra como si fuese un mantra, simplemente repitiendo esa palabra logramos la relajación. Hoy lo volveremos a repetir, pero quiero comentaros eh, otras técnicas. En, la receta, el vídeo de la receta que hicimos también en, en la clase, utilizamos una técnica que era la respiración completa, que sería llenarnos a tope y vaciar de aire el cuerpo a tope. Y de esa manera logramos también que se active la respuesta de relajación porque llevamos a estados de máxima eh, tensión al cuerpo. Y con esa relajación, todo lo que se haya activado se suelta. ¿vale? Esa también la utilizamos. Y os voy a comentar ahora eh, dos técnicas más. Una es el tapping. Tapping, eh, el nombre viene de tap, que es toquecito, toque. Bien. Y lo que te ayuda al tapping principalmente es a trabajar con frases, o a trabajar con creencias. Es una manera muy, muy efectiva de hacerlo. Bien, ahora se explico cómo hacerlo. Y luego vamos a aplicar también la visualización, que es imaginarnos que tenemos cosas en el cuerpo que provocan las sensaciones y con eso, si logramos sacar esas cosas del cuerpo, veremos que eh, la sensación de relajación se activa y desaparece el malestar. ¿vale? Bien, pues entonces, Isabel, que se ha ofrecido antes para ser mi ayudante, pues activa el micro y vamos a probar con las técnicas. Ahora, ¿ya me Perfecto, te oigo perfecto. Muy bien, pues entonces, vamos a empezar a trabajar con el tapping para tratar, por ejemplo, creencias. Y eh, lo primero que tenemos que encontrar sería la frase de la creencia. ¿vale? Dime una creencia sobre algo que te preocupe. Una creencia sobre algo que me preocupa. Mm. El miedo. ¿O mm, eso no es una creencia? Bien, el miedo es una emoción, pero el miedo a qué? La enfermedad. La enfermedad, vale. Entonces, ¿cuál sería la creencia? ¿En cualquier momento puedo enfermar? Mm, pues, no lo sé. <laughs> No sé cuál podría ser. Tú que me conoces un poco, ¿qué te parece? Bueno, mm, a ver, podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, la enfermedad me da miedo. La enfermedad me da miedo. Pues nos quedamos con esa frase. Bien, la vamos a puntuar su, eh, de manera em, subjetiva. Entre 0, que sería esa frase no me dice nada, y 10 es me la creo absolutamente, ¿cuánto puntuarías esa frase? La enfermedad me da miedo. Uf. 5. 6. Un 5. Vale, un 6. Perfecto. Pues entonces, eh, dime alguna actividad que te guste hacer. Andar, bailar, hacer Vale, entre andar y bailar, ¿cuál, te gusta más? Andar. Andar. Antes, pues bailar, pero ahora, ahora que soy más mayor, andar. Andar, vale. Bien, pues entonces, fijaros, le he preguntado la actividad que le gusta hacer para utilizarla como fuente de emoción positiva, que eso nos va a ayudar a rebajar la tensión emocional. Entonces, ¿cómo se utiliza el tapping? En el tapping lo que vamos haciendo es, empezamos con un dedo y lo primero que decimos es la frase estresante. La enfermedad me da miedo. Cambiamos de dedo y decimos nuestra frase positiva, me gusta caminar. Cambiamos de dedo, la enfermedad me da miedo, otra vez cambiamos, me gusta, caminar, otra vez cambiamos, la enfermedad me da miedo y como ya no nos queda más dedo, pues damos aquí, me gusta caminar. ¿Vale? Este sería el proceso. Y lo que tenemos que ver al final de esa ronda de toquecitos es cómo cambia mi sensación con la frase original. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces lo vamos a hacer, yo lo hago contigo Isabel. La primera, empezamos dando toquecitos en el pulgar. La enfermedad y decimos la frase. ¿eh? La enfermedad me da miedo, cambiamos de dedo. Me gusta caminar. Perfecto, cambiamos de dedo. La enfermedad me da miedo, muy bien. Me gusta caminar. Perfecto. La enfermedad me da miedo. Me gusta caminar. Muy bien. Hacemos una respiración profunda. Y ahora dejamos unos segundos al cuerpo que haga lo que tiene que hacer. Nosotros ya hemos activado la respuesta de relajación. Sentimos el cuerpo, lo mismo hay algún escalofrío, notamos como que se está sentando mejor, está más ligero, lo que sea. Y volvemos a contactar con la frase. Puntúa de nuevo entre 0 y 10. La enfermedad me da miedo. ¿Qué intensidad? La enfermedad me da miedo. Mm, y ahora lo, mismo. Eh, sí, puntúa entre 0 y 10. ¿Cuánto sería lo que te preocupa esa ah. frase? cinco. Un cinco. Bueno, pues hemos bajado un poquito. Volvemos el mismo proceso. Otra vez, empezamos con los toques en el dedo pulgar. La enfermedad me da miedo. La enfermedad me da miedo. Me gusta caminar. Perfecto. La enfermedad me da miedo. Muy bien. Me gusta caminar. La enfermedad me da miedo. Me gusta dominar. caminar. Perfecto. Respiramos hondo. <coughs> Vale, ¿notas algún cambio de sensaciones en tu cuerpo? No, por ahora no. Vale, ¿te estás sintiendo más calmada? Sí, lo que pasa es que solo la palabra enfermedad ya me pone en tensión. Vale. Vuelves a puntuar la frase. La enfermedad me da miedo. La enfermedad me da miedo. ¿Qué intensidad tiene ahora? La enfermedad me da miedo. La misma. ¿Cinco? Sí. Vale. Bien, cuando sucede esto, que no baja según estamos haciendo las técnicas, lo que está indicando es algo está pasando. Por un lado, pueden ser que haya eh, algún bloqueo emocional, de esos que hemos comentado antes, o también puede ser que cuando repetimos la frase, nuestra mente se va a un recuerdo. Hacemos la técnica, repetimos la frase y ya se va a otro recuerdo diferente. Y así mi mente está enlazando con todos los recuerdos que tengo asociados a la palabra enfermedad. Si tengo varios recuerdos y son intensos, pues mi sensación es como que no baja la emoción. Realmente está habiendo cambios, pero como mi mente es capaz de acceder a otros recuerdos que todavía tienen esa tensión emocional, pues la apreciación global es que todavía queda carga. ¿Con qué te encaja? Isabel. ¿Con qué me encaja de mi vida? Sí, de esta explicación. ¿Te han ido mm, volviendo recuerdos de enfermedad o qué ha ido pasando según hacías el ejercicio? No, no. Siempre que no, que no sé por qué he elegido la palabra porque esa palabra no me gusta. Porque, porque me trae recuerdos. Eh, fundamentalmente, de todas maneras, los recuerdos que me trae fueron que se acabó enseguida. Porque fue una enfermedad que me duró pues, una temporada o como cuatro o cinco meses. Y en el momento que me operaron se me pasó y fue todo positivo. Entonces no acabo de encontrar la palabra propicia para hacer el tapping con esa palabra. Entonces no sé si, si cambiarla. ¿Puedo cambiarla? A ver, no, si el, tapping está funcionando. El asunto es, si fue una enfermedad importante en tu vida, mm, aunque, haya tenido, aunque haya tenido una solución, bien, además siendo un cáncer, la idea que tenemos sobre el cáncer es el cáncer te puede atacar en cualquier momento. Y si te ha pasado una vez, ya es como que tienes más posibilidades de que vuelva a ocurrir. ¿vale? Esa es la carga emocional que está detrás. Todos los años me hacen pruebas. Y todos los años me hacen pruebas. Y cada vez que hago una prueba, ¿cuál es la reacción del cuerpo? Y me pongo mala. Ahí está. Bien, porque esa prueba anual lo que está haciendo es generar la sensación de easy. De nuevo estoy potenciando mi miedo. ¿Vale? Cuando trabajamos con, solo con una técnica de relajación en problemas globales, lo que ocurre es esto, que si hay muchas patas emocionales, pues las sensaciones como que no acaba de cambiar rápidamente. Vale, pues ahí lo que tendríamos que hacer es trabajar de una manera más específica. Lo vamos a ver ahora. ¿vale? Bien. Eh, la otra técnica es la de la visualización. Y también la podríamos emplear con frases, pero ahí lo normal es que tengamos que sentir en el cuerpo si no podemos sentir en el cuerpo, la visualización lo mismo nos es más complicado hacerla. ¿vale? Vamos a intentarlo, Isabel, con la visualización. Cuando dices la frase, la enfermedad me da miedo, ¿qué parte de tu cuerpo se activa más? La notas como más tensa. No sé, los hombros y el cuello, es que ese es mi, mi punto débil. Hombros y cuello, vale. Si tuvieses un objeto que te genera la sensación en los hombros y en el cuello, ¿a qué se parecería? ¿Qué forma tendría ese objeto? Pues como una percha aquí puesta. ¿Como una percha? Vale. Pues vamos a hacer un juego que es imaginarnos que cogemos esa percha, bien, la cogemos en nuestras manos y cuando la sintamos en las manos, la tiramos. Respiramos hondo. Entre paréntesis, ayer me pusieron la vacuna. Mm. <laughs> Y, como se me persiga, digo, a ver esto que me va, que me va a producir. Soy terrible, yo estoy muy mal. Nada, lo único que te puede producir es relajación, o sea que ni te <laughs> María José, es terrible esto. <laughs> Pero bueno, vale. venga. ¿Qué ha cambiado en tu sensación en, los hombros y el cuello? Bueno, no sé, me he quitado la percha, sí, parece que sí, que me he quitado la percha. ¿Vale? Volvemos a decir la frase. La enfermedad me da miedo. La enfermedad me da miedo. ¿Y qué hace el cuerpo? ¿Dónde se tensa? Otra vez. No lo sé. Quizá me siento un poco más positiva. Yo qué sé. Un poco más positiva. Si le tuvieses que dar importancia, entre 0 y 10, ¿cuánta importancia le das a esa frase? ¿Cuánta, cuánta, mm, cuánta importancia? ¿A la enfermedad o a la frase? a la frase. Sí. No sé, vamos a bajar a 4. Con cuatro. Vale. Fíjate en tu cuerpo. ¿Ha aparecido alguna sensación en tu cuerpo cuando hemos hablado de nuevo de la enfermedad? Sí, quizás por aquí, por el cuello, lo de siempre, lo de siempre mío. Tengo que, tirar otra cosa por aquí, no sé el qué. Vale. ¿Qué cosa tendrías ahí en el cuello? Y también me dan ganas de, de, mover la cabeza. Yo tengo el tic. En la grabación, cuando la vea, cuando la vean los demás se van a dar cuenta que muevo mucho la cabeza. Lo que quiero es no moverla. Vale. Entramos de nuevo en el juego. Imagínate que tienes algo ahí que te hace mover la cabeza. ¿Bien? ¿Qué objeto sería? ¿Qué sería eso? Lo que imaginas está bien. Pues que si no muevo, es como si me picara y no me rascara cuando, me, cuando tengo ganas, de, tengo ganas de, mover la cabeza y al moverla ya me quedo más tranquila. Mm, ¿Y eso qué lo está provocando? Una cosa más. Pues, estoy provocando la tensión, creo, yo qué sé. No, digo, ese, ese picor, ¿qué sería? ¿Como un insecto, una cosilla que tienes ahí que te genera el picor? No es que me pique, me dan ganas de mm, que necesito como cuando necesitas estirarte y si no te estiras, ¿sabes? Algo así. Vale, bueno. Mira a ver de nuevo el cuello, nótalo. Y ya por última vez, ¿qué objeto habría ahí que te genera esa sensación que tienes en el cuello? Peso. Un peso. Había peso. Vale, si coges ese peso y lo pones en tus manos, ¿cuánto pesa? Como 7, 8 kilos. Vale, déjalo caer al suelo y escucha cómo cae al suelo. Me quito el pañuelo. Ya. Ya. Muy bien, respira hondo. y me dices qué tal el cuello. Sí, estoy más tranquila. Vale, muy bien. Bueno, pues esto era la, la demostración, ¿bien? Solo de las técnicas de relajación. Pero con las técnicas de relajación hay que tener en cuenta algo muy importante. ¿bien? Os pongo un vídeo. El que lleva la cámara es el que ha contratado a este obrero. Le está diciendo que le enseñe cómo ha quitado todo ese recubrimiento de la pared. Y el obrero se lo está enseñando. Bravo. Tiene un martillo neumático eléctrico. pero sin encenderlo, ha logrado quitar todo eso. Bravo. Bravo. Y el contratista le dice bravo. Y se estará preguntando, y este hombre, si llega a encender el aparato, ¿qué conseguiría? Con las herramientas de relajación pasa exactamente igual. Bien, las podemos utilizar sin saber muy bien qué estamos haciendo o podemos utilizarlas de una manera muy específica para conseguir resultados muy rápidos depende de cómo la empleemos, vamos a tener esos beneficios muy potentes o nos va a parecer que, bueno, sí, esto me sirve para relajarme un poco, pero no demasiado. Vamos a analizarlo. Cuando nos enfrentamos a un problema, lo que nos estamos enfrentando es a algo como este dibujo. Nuestro problema está enlazado emocionalmente a muchas otras cosas. Es una estructura completa. Y cuando queremos resolver el problema, tenemos que eliminar cada uno de esos enlaces. Cada uno de esos enlaces emocionales. Si no lo hacemos, lo único que conseguimos es una relajación momentánea, pero luego el día a día me va a volver a recargar el estado emocional. Si yo quiero eliminar ese conflicto, tengo que acabar con toda esa estructura. Tengo que buscar todos los enlaces e ir liberando todas las cargas emocionales que soportan la estructura. Esta es la clave que tenemos que entender para saber utilizar eficazmente todas las técnicas de relajación. ¿eh? Bien, si aplicamos las técnicas de una manera inespecífica, un poco inespecífico era lo que hemos hecho con Isabel antes, coger una frase que sea la enfermedad me provoca miedo. Bien, no hemos especificado cuál es la enfermedad, qué tipo de enfermedad, cuándo me pasó, sino así algo global. Bueno, pues si aplicamos las técnicas de relajación, lo que podemos conseguir son cambios que normalmente son momentáneos y que no tienen demasiada consecuencia en nuestra vida. Es decir, dentro de una semana pues me voy a sentir más o menos parecido porque he invertido también en ese cambio unos pocos minutos. Si soy constante y todos los días voy aplicando la relajación sobre el mismo tema en específico, al final lo que está haciendo mi mente es activar esos enlaces sin darme cuenta. Y siendo constante puedo conseguir cambios permanentes y profundos. Pero si lo dejo y no he acabado con el conflicto completo, ese conflicto puede volver a recargarse. Una de las técnicas que empleamos para este tratamiento global es la receta, bien, que ya la vimos en clase y que bueno, puede ser útil para personas que no quieren meterse a fondo los problemas, no quieren sufrir con las emociones. Bueno, no pasa nada, lo puedes empezar a hacer desde fuera. Simplemente ir puntuando, vas haciendo tus técnicas de relajación, pero eso sí, tienes que ser consciente de que tienes que generar un hábito. Si no vas directamente y contactas con las emociones directamente, entonces hay que echarle mucho tiempo. El tratamiento global, pues ya lo vimos, pero lo repasamos. La receta tiene una serie de ingredientes. El primero es definir el problema. Cuanto más definas la frase, más rápido puedes ver los cambios. Pero si te quedas con frases muy globales, pues entonces lo único que tendrás que hacer es repetir y repetir. Primero defino mi problema y luego lo puntúo. Puntuar lo que hace es que mi subconsciente contacte con la carga emocional que está asociada al problema, la active y luego cuando hago el ejercicio de relajación, que en el caso de la receta es la respiración completa, descargo la tensión que se haya activado. Bien. Bueno, pues este proceso es el que tendríamos que repetir y repetir hasta que las sensaciones desaparezcan. Lo normal, según lo vayamos haciendo, es que la frase vaya cambiando, vaya siendo más definida según bajemos nuestra carga emocional. Y muchas veces llega un momento en el que ya somos capaces de enfrentarnos al problema. Ya podríamos cambiar de técnica y ser más específico y lograr el resultado más rápido, porque al bajar toda la carga emocional, mi sensación de amenaza baja también. Y me facilita el siguiente paso. Así que esta es una herramienta que nos puede servir para entrar en este mundo del trabajo con las emociones. Si quiero resultados más rápidos, pues entonces tengo que ponerme un objetivo específico. ¿Qué es lo que yo quiero resolver? Pues, por ejemplo, mm, mis sensaciones cuando pienso en el cáncer. O tuve un cáncer y cuando lo recuerdo, pues como que me altero. Vale, tenemos algo más específico. Bien. Bueno, pues aquí también tenemos diferentes niveles de trabajo, que también dependen de lo que yo sea capaz de aceptar o hasta dónde me quiera implicar en este proceso de contacto con emociones y sanación. Podemos hacerlo de primeras también con técnicas que se dirigen puntualmente a liberar las emociones, a trabajar con los síntomas. Y con esas técnicas podemos lograr mejoras específicas rápidas. Esa eh, lo vamos a ver ahora, una de estas técnicas, y la podemos aplicar, por ejemplo, sobre cualquier molestia física que tengamos en este momento. Y podemos lograr que esa molestia desaparezca. ¿vale? Si soy muy constante con cada uno de mis síntomas, puedo llegar a resolver también un problema completo trabajando solo con los síntomas. Pero otra vez necesito ser constante. Si lo que quiero es que ese proceso de sanación sea rápido y muy profundo, entonces lo que tengo que ir encontrando son mis programaciones. Es decir, cuáles son mis, las estructuras mentales que se basan en vivencias anteriores que mi cerebro maneja para enfrentarse a la realidad de mi día a día. Eso es lo que me va a condicionar para entrar en estados de estrés potentes que condicionan mis enfermedades o mis conflictos. Si trabajo esos recuerdos, esos eventos anteriores que me han ido programando para actuar ahora de una manera determinada, entonces elimino el problema y no se me vuelve a repetir. ¿Cuáles serían los tratamientos? Bueno, pues tenemos una técnica para tratar los síntomas que hemos llamado proceso rápido, que lo veremos ahora. Y también tenemos otra posibilidad con Trabajo con frases, escribiendo, completando frases o llevando un cuaderno de paz que es como un diario, con el que me voy haciendo consciente de los enlaces emocionales de mi problema o de los síntomas que voy encontrando. Para tratar eh, recuerdos conflictivos tenemos lo que llamamos el proceso en profundidad, que veremos en la siguiente clase. Lo dedicaremos a repasar completo ese proceso en profundidad. Y si ya queremos hacer la sanación completa, entonces lo que necesitamos son procedimientos para encontrar todos esos recuerdos e incluso encontrar la información emocional que traigo heredada de mis antepasados. Esa información está en mí, luego se puede sacar. Otra cosa es la manera en que mi mente me ofrece esa información. Y puede ser una manera muy simbólica o puede ser aparentemente una manera muy real que podría yo asociar como a un recuerdo de un antepasado. Da exactamente igual, como sea, lo importante es que gracias a esas técnicas tú puedes acceder a la información emocional y si la liberas, rompes el patrón y se resuelve completamente ese problema de tu vida. Y no se vuelve a repetir. ¿Bien? Que esa es la gran diferencia. Una cosa es rebajar la carga emocional y enfrentarme al mismo problema sin sufrir y otra muy diferente es eliminar del todo la carga emocional y no se me vuelve a dar ese problema. Porque si no, nuestro subconsciente tiene la mala costumbre de repetir el patrón en diferentes ámbitos. Entonces, si yo he tenido conflictos en mi casa, conflictos de de reconocimiento, por ejemplo. ¿no? Cada vez que contaba algo en mi casa, como que nadie me prestaba atención o, o lo que yo decía no valía. Bueno, pues me voy de mi casa, porque ya me he hartado de ellos y entonces ya empiezo mi vida por mi cuenta. ¿Y qué me va a ocurrir? Pues que mi jefe tampoco valora lo que yo digo y no presta atención a mis propuestas. O puede ser que la pareja que yo encuentre tampoco valore lo que yo digo. Entonces, mi patrón se va a, repetir en, en diferentes aspectos de mi vida. Si yo huyo de uno, el patrón viene conmigo y se repetirá en otra zona diferente. Yo salí de mi casa para no enfrentarme a eso, ¿vale? Pues lo tienes con el jefe. ¿Qué vas a hacer? ¿Ir cambiando continuamente de empresa? digamos que sí, ¿no? Porque, hombre, es que es culpa del jefe. pues en la otra empresa puede ser un compañero el que te lo haga. ¿Y entonces qué? ¿Cambiamos de nuevo de empresa? ¿O cambiamos de pareja todo el tiempo? Porque siempre nos encontramos a la pareja que nos vuelve a hacer lo mismo. Eso es una de las tomas de conciencia más potentes que podemos hacer. Son nuestros patrones internos los que atraen la realidad que vivimos externamente. Esa pregunta de ¿y por qué siempre me pasa a mí? se responde porque tienes un patrón que te lleva a repetir ese tipo de situaciones. La buena noticia es, vale, pues si solo depende de mí, entonces yo puedo resolver todos los problemas completamente. Todos. Los demás no influyen, los demás serían como los actores que están en ese problema. Si yo resuelvo el patrón, no se me vuelve a dar. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a trabajar con esta técnica del proceso rápido para síntomas que se puede utilizar tanto para síntomas físicos como para situaciones definidas. Bien, por ejemplo, ya lo utilizamos con María José para el tema del coche. Y podría ser cualquier otro aspecto. Así que ahora necesito otro voluntario que tenga pues algún, algún tema físico, ahora mismo alguna molestia física o algo que sea específico. Mm, por ejemplo, hablar en público o tengo miedo a las arañas, cosas de ese estilo. Bien, para que veáis cómo sería ese proceso. ¿Quién se ofrece voluntario? A ver, ahí. Ahora. Ahora, perfecto. Muy bien. Bueno, pues a ver, podríamos hacer la segunda parte de, lo que ya hicimos el otro día. ¿Vale? O puedes, puedes elegir otro tema completamente diferente, lo que tú prefieras. Por ejemplo, como has hablado de salud, eh, eh, yo a veces eh, tengo sensación de mareo, de mareo, por ejemplo, eso. <laughs> No siempre, pero a veces. Vale. En ese caso sería en el momento en el que tengas el mareo tienes el síntoma y entonces puedes aplicar estas técnicas para reducir el síntoma en ese momento. Hmm. Si no lo tienes ahora mismo, pues entonces habría que intentar evocarlo. Hmm. Y aquí podríamos enlazar lo que es eh, físicamente el mareo con lo que es simbólicamente el mareo. Hmm. El mareo se puede producir cuando eh, tu sensación de equilibrio no está firme. Es como que no sabes dónde poner los pies porque el terreno que está debajo como que no te ofrece una sensación de, firmeza para colocarte en tu sitio. Bien, llevado eso, el terreno simbólico sería en qué situaciones de tu vida te sientes así, como que estás pisando un terreno que no está firme. en qué situación, o sea, <laughs> ¿quieres que te cuente? <laughs> Bueno, una, ¿eh? No, <laughs> tienes que contar todo. ¿El qué, el qué? ¿Qué dices? Que sí, hay que te contar. No tienes que contarme todo. Una específica, una situación específica, la que tú quieras. Una situación específica, a ver, a ver, espera un momento. Em, pues no sé, a veces en las relaciones con las personas. ¿vale? En las relaciones con las personas, ¿vale? Entonces, pondríamos en el escenario esa escena. Estás tú y está otra persona. ¿Qué tiene que pasar para que empieces a sentir que el terreno bajo tus pies no está firme? Em, ¿Qué tiene que pasar? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué mm, pasaría en esa relación? ¿En qué momento el terreno bajo tus pies no está firme? pues en, el momento en que, mm, que se desarrolla, o sea, o que, ah, vamos a ver, em, en, que, se enfoca de una manera que, es para mí mm, extraña, ¿no? O sea, que no inesperada. Vale. Bien, de nuevo, esto, estamos en técnicas que tienen que ser específicas. ¿Qué sería inesperado? Bueno, vamos a ver, ¿qué eso quiere decir? Mm, mm, vamos a ver, inesperado, inesperado. Mm, pues que yo, pensaba que iba hacia un punto y no va hacia ese punto, ¿no? Vale, muy bien, pues entonces tienes ahí esa escena que se está reproduciendo en el teatro, que hemos montado ahí en nuestra mente, bien, y entonces tu personaje le dice eso a otro, le dice, pero vamos a ver, no estábamos yendo hacia otro sitio. ¿Qué hace tu cuerpo cuando la escena llega a ese punto? ¿Qué hace mi cuerpo? Mm, bueno, pues ya tenía el mareo en la cabeza. <laughs> el mareo ya estaba en la cabeza. Y mm, Vale, vale, si ya tienes el mareo, ya está, ya tenemos. Ya está, ya está, <laughs> sí, sí. Ya está, ya no le damos más vueltas, ¿vale? <laughs> Bueno, pues vamos a repasar las técnicas que, hemos visto antes. Entonces, podemos empezar con los toques. ¿Qué sería algo que te guste a ti hacer? ¿Algo que te guste mucho hacer? Algo que... tomar el sol. <laughs> Tomar el sol, vale. Hay Mario en mi cabeza. Hay Mario en mi camisa. Me gusta tomar el sol. Me gusta tomar el sol. Hay mareo, en mi cabeza. Me gusta, tomar, el sol. Hay mareo en mi cabeza. Me gusta tomar me el gusta sol. Tomar el sol. Respira hondo. Bien. Y miras a ver cómo cambia esa sensación de mareo. Hombre, aún está, pero rebaja un poquito. Vale, pues otra vez lo mismo. Todavía queda mareo. Hay mareo en mi cabeza, me gusta tomar el sol. Hay mareo en mi cabeza, me gusta tomar el sol. Hay mareo en mi cabeza, me gusta tomar el sol. Perfecto. ¿Qué quedó? lo debo, llevar, lo debo llevar incorporado el mareo <laughs> porque ahí está, ahí, sigue. vamos. Vale. ¿Ha cambiado algo en la escena? Ha cambiado algo en la escena. Eh, bueno, pues mm, quizá que ya no me preocupa tanto, eh, digamos, la, la, causa, ¿no? La causa del mareo. <laughs> Vale, pero todavía sigue el mareo ahí, ¿no? Un poco. <laughs> Vale, entre 0 y 10, ¿cuánto tendría temario? Entre 0 y 10, entre 0 y 10, pues no sé, un 6 me viene. ¿eh? Vale, pues ya está. Tengo un 6 de mareo. Ay, mareo en mi cabeza, me gusta tomar el sol. Hay mareo en mi cabeza, me gusta tomar el sol. Hay mareo en mi cabeza, me gusta tomar el sol. ¿Qué cambio? Ah, yo creo que está más despejada la cabeza. <laughs> más, despejada. Bueno, más aquietada. Si le pones un número, ¿cuánto sería? Un 4. un 4. Venga, seguimos a ver si llegamos a cero. Hay mareo en la cabeza, me gusta tomar el sol. Hay mareo en la cabeza, me gusta tomar el sol. Hay mareo en la cabeza, me gusta tomar el sol. Bueno, como que noto el pecho mucho más... Despejado. Ligero, sí. Vale, si te fijas en el, escenario, ¿qué ha cambiado en el escenario? En el escenario, ¿qué ha cambiado? Que es que se me está olvidando la causa ya. <laughs> se me está olvidando la causa. Eso es. Bien, ya sabemos que cuando ocurre eso es que la carga emocional asociada a la causa, como es baja, pues ya mi cerebro lo descarta y no le importa. Luego, este sistema que hemos utilizado así muy simple, eh, ¿qué utilidades podríamos darle? Pues, por ejemplo, si mañana yo tengo una entrevista de trabajo, me podría imaginar esa escena. Y lo que voy haciendo es liberar las tensiones que yo vaya sintiendo en esa escena. Importante, si me imagino una escena, no me la imagino como lo mejor que puede pasar, porque entonces me estoy engañando, estoy ocultando todas las emociones que en algún momento se pueden activar y bloquearme. Yo me tendría que imaginar casi lo peor que puede pasar. ¿Vale? Entonces, María José, ¿cuál sería el peor escenario en el que tendrías mareo? El peor escenario. Pues fíjate, ahora me iría a, una cosa parecida mm, a Isabel, ¿no? A, estar enferma mm, o a, no poder tener un control de mi cuerpo. O sea, Eso es. De la salud. ¿Qué, sensación, aparece en tu cuerpo? Uf, fatal. <laughs> fatal. Eh, bueno, pues es un mareo que paqué y, y como angustia, como angustia. Vale, si fuese un objeto el que te genera esa sensación de mareo y la angustia, ¿qué objeto podría ser? para que huele tu imaginación. Si fuera un objeto, eh, es que no sé si sería un objeto, es, mm, sí, sí, unas tenazas ahí que oprimen, ¿no? Que, Unas tenazas. <laughs> Perfecto, pues nada, imagina cómo coges esas tenazas, puedes llamar a toda la ayuda que necesites para hacerlo, ¿bien? Coges las tenazas, las tiras y respiras quedó en tu cuerpo? Hombre, un poco más ligero, pero no sé si... Sí, sí, parece que sí, ¿eh? parece que hasta mi cabeza se ha quedado tranquila. Sí, <laughs> sí. ¿Quedaría algo, aunque sea suave? Hombre, yo me imagino que debe quedar algo, porque así tan rápido que se vaya de repente, <laughs> no sé si... ¿Vale? Muy interesante porque eso enlaza con las creencias. Ya. Bien. Si yo realmente creo que los cambios no pueden ser tan rápidos, el cuerpo va a resistirse a los cambios. Vale. ¿Vale? Nos enlaza con aquello del placebo y el nocebo. Lo que mi mente se cree al final lo genera en el cuerpo. Ya. Entonces, vuelvo a pensar en lo peor que puede pasar para sentir esos mareos y dime cómo reacciona tu cuerpo ahora. Em, a ver, lo peor que puede pasar, pues que, mm, que no tiene nada que ver con esto de la enfermedad que hemos dicho. ¿Otra cosa o lo mismo? No, no, lo peor. <laughs> Lo peor, vale, vale. Pues lo peor, eh, que una persona a la, que quiero deje de quererme. Vale, ¿qué hace tu cuerpo? Eh, pues mi cuerpo, ¿qué hace mi cuerpo? Em, Uy, pues me dan ganas de llorar. ¿Vale? ¿Qué objeto estaría generando toda esa sensación en tu cuerpo? ¿Objeto, energía, forma, como quieras llamarlo? ¿Qué objeto, energía, forma? ¿Qué objeto? <clears throat> A ver, eh, no sé por qué voy a llorar, o sea que... <laughs> vale, <laughs> no lo sé. si vas a llorar... Una bola, una bola, venga, una bola. Una bola, vale, pues venga, coges la bola, te llenas de aire y soltando el aire tiras la bola fuera. Eso es. Fíjate en ese punto donde estaba la bola si queda algo. No, no, solo, solo estoy llorando. <laughs> Vale, bueno, pues ya sabemos que también tenemos la respiración para bajar las emociones que estén activas. Entonces, llenas el abdomen, llenas el pecho, hasta que no puedas meter más aire, y luego lo sueltas todo abriendo la boca para que la mandíbula se suelte. Y el cuerpo coja ese Nueva respiración con aire fresco. Eso. Y dejamos que el cuerpo ya relaje, equilibre como él quiera. Vale. ¿Qué va pasando? Hombre, relajarse se relajará, pero, <laughs> pero llorar seguiré llorando. <laughs> Vale, fíjate, aunque estés llorando, ¿se corresponde con la sensación del llanto, lo que estás sintiendo? No. Es simplemente que están saliendo lágrimas de los ojos. Eso es. Bien. Vale, eso es muy interesante porque una cosa son las reacciones del cuerpo. Cuando está llorando el cuerpo es que está en el límite emocional y entonces vuelca toda esa energía fuera. ¿vale? Y otra cosa es el procesamiento emocional que hacemos de las sensaciones del cuerpo. El cuerpo puede llorar y nosotros estar así aparentemente en calma. Es decir, no le estamos añadiendo tensión emocional a eso. No estamos diciendo, ay, pobrecita, hay que sufrimiento. No, no, simplemente el cuerpo descarga. ¿vale? O volvemos a hacer otra relajación, otra respiración, para ayudarle al cuerpo a vaciar más rápido. Y vemos que pasa. Te llenas de nuevo a tope, y observas cómo va cambiando. Muy bien, ¿cómo te encuentras ahora? Bien, bien, bien, bien. me encuentro bien. <laughs> Ya las lágrimas han, dejado salir. Las lágrimas ahí están, los mocos también, <laughs> pero aparte de eso, bien. Vale. Muy bien. Bueno, pues aquí hemos mostrado de nuevo toda esa parte de los enlaces emocionales. Bien, teníamos un síntoma que es ese mareo, podemos hacer su asociación con simbólicamente en mi vida qué me marea, y de repente van apareciendo las situaciones reales que están asociadas a esos síntomas, al síntoma de mareo. Cuando nos hacemos una pregunta abierta del estilo ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues fíjate que ante el mismo síntoma aparecen como diferentes situaciones. Estaba el tema de mm, hacen algo inesperado, luego estaba el tema de la enfermedad, luego el, el que me dejen de querer pues al final lo que vamos viendo es que si queremos resolver esa sintomatología de los mareos, pues tendríamos que tocar todos esos elementos para que se elimine completamente. Y lo normal es que todos esos elementos tengan algo en común. Que puede ser precisamente el miedo a no pisar firme. ¿Qué me puede ocurrir si no me noto firme en mi, en mi suelo, en mí misma. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Y lo que os propongo ahora es un trabajo eh, personal. Tenemos la posibilidad de eh, responder a estas preguntas. Y en cada una de esas preguntas nuestras respuestas van a contener la información emocional que sostiene la respuesta. Luego, si voy respondiendo y, culo, y cojo cada respuesta, mm, la siento en mi cuerpo y voy descargando la tensión, al final elimino toda esa energía emocional que mantenía el conflicto. Entonces, Fijaros que está enfocado a eh, personas, a resolver conflictos con personas, pero nosotros podríamos personificar un problema. Es decir, imaginarnos con unos ojitos, una boca, una nariz, cualquier problema que tengamos en nuestra vida. Incluso tengo una lesión, tengo una enfermedad, bueno, pues también le puedo poner unos ojitos, una boca, una nariz. Y puedo responder a esas mismas preguntas. Así que si queréis podemos hacer el ejercicio. Y lo que os propongo es responder solo a la primera pregunta. A esa. Que nos dice, ¿quién te enoja, confunde, entristece o decepciona y por qué? ¿Qué es lo que no te gusta en ellos? Y aclara. Recuerda, sé duro, infantil y autocompasivo. ¿Por qué? Porque si no, estaremos ocultando las emociones que realmente están dentro de nosotros, que son las que soportan el conflicto. Luego, pretender ser adultos cuando estamos sanando no nos ayuda en nada. En el contexto terapéutico tenemos que ser honestos emocionalmente. Luego, en ese momento estaremos más cerca de los niños, de cómo sienten los niños, a cómo deberían sentir los adultos. Nos lo permitimos, no pasa nada. Y gracias a eso voy a contactar con las emociones que están dentro de mí y las podré liberar. Y os ponen un ejemplo de cómo podrían ser las frases. Estoy enfadado con Pepe porque siempre me ignora. Pero fijaros, Funciona exactamente igual con estoy enfadado con mi cáncer porque siempre me hace sentir que estoy en peligro. Podríamos utilizar esas mismas preguntas para cualquier tema. Escribimos tres o cuatro frases que nos vengan. Y ahora os propongo que cojáis solo la primera frase, ¿bien? Y puntuéis cuánta intensidad, e importancia le dais a esa frase. Y lo siguiente es aplicar la técnica de relajación que más me guste con esa frase. Pueden ser los toques, puede ser la respiración, puede ser la visualización, lo que queráis. Recordamos, al aplicar la relajación, volvemos a leer la frase, volvemos a puntuarla y si no está cero, aplicamos otra vez la técnica. Y una tercera vez leemos la frase, puntuamos y si no ha llegado a cero, aplicamos otra vez la técnica de relajación. Podemos cambiar la técnica si lo deseamos, nosotros elegimos. Bien. Bueno, como habéis visto, ha sido algo muy cortito, solo con la primera frase. ¿Qué ha ido ocurriendo? ¿Queréis comentar qué ha ido pasando con esa frase cada vez que aplicamos la relajación? Lo estaba activando con con el mal sabor de boca que tengo últimamente. Primero la apliqué con la acidez y la conseguí neutralizar. Y ahora he empezado con esto. Ha bajado un poquito, pero todavía le tengo que dar más caña. Más caña. Vale. ¿Has ido empleando las frases? Mm. Bien. Pues eso es eh, una de las cosas que, quería hacer notar, que las frases en el fondo lo puedes aplicar a lo que tú quieras. Es la manera de abrir el subconsciente para que vaya poniendo ahí cuáles son sus, sus emociones, ¿no? Y de esa manera podemos ir bajando. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo has notado? Bueno, yo lo he puesto en referencia a una discusión que tuve con mi hija, una de mis hijas, el otro día. y yo lo que he hecho es mm, mm, escribir qué es lo que no me gusta de cuando me enfado con ella. Y después he puesto, porque me pone nerviosa. Eh, y he, respirado y he echado el aire y parece que he estado más tranquila. Y luego he dicho, porque me hace culpable he hecho lo mismo. Y bueno, pues mm, sí, al respirar te da más, más paz. Y porque se siente mal y me hace sentir mal a mí. Entonces, todo esto, según lo vas, lo vas pensando, vas respirando, ¿no? Y según vas respirando te vas encontrando más tranquila. Eso es. <coughs> De eh, eso se trata. Claro, escribir es la manera como de capturar esa emoción asociada a una frase y luego vas aplicando la relajación para desactivarla. Luego tendríamos que coger otra frase, que es lo que me viene. Pero lo importante es eh, escribir honestamente. Aunque yo luego juzgue eso que estoy escribiendo y digo, es que me estoy dejando llevar por el drama. Es que me tengo que dejar llevar por el drama para poder sanarme claro, Claro, claro. Mm. Bueno, mm, efectivamente. Eh, es que tuve un drama últimamente con ella que me ha durado como tres o cuatro días. un drama muy gordo. Entonces me puso tan nerviosa que la, que, que la dije una palabra muy seria y muy fea a mi hija. Y me quedé hecha polvo. <laughs> Oh, madre mía. Bueno, pues ya tenemos aquí un tipo de herramienta que nos puede ayudar con estas, con estas situaciones. es escribirlo, respirar, ver cómo estoy, volver a pensarlo o qué, volver a pensar otra vez. Claro, sí, sí, hasta que ya tu mente esté en calma. Lo tenía que haber hecho antes porque he estado tres días fatal. <laughs> Ya se me había pasado un poco. Sí, sí. Que el carácter es muy, muy fuerte y sobre todo como además los, los hijos lo van heredando, pues es muy fuerte todo. Claro. María José, ¿tú qué tal? Bien. Tienes el micro apagado. El micro, el micro. ahora. ¿Qué ah, Ah, vale, vale, ok. Vale. Que digo que sí, que ya he comprobado que este mm, método es útil para ir trabajando pues, en todas las historias que te vayan rompiendo la cabeza. <laughs> Eso es. Bien, en cada una de las frases que, o las preguntas que van haciendo en este método, lo que te va permitiendo es cómo explorar diferentes aspectos de ese conflicto. Entonces, lo interesante es ir haciéndolo con calma, dándote tu tiempo para que aparezcan todas las frases que necesites y cuando ya no te salen más con la, con la primera pregunta, pasas a la siguiente. Y así, haciendo ese proceso, consigues reducir toda esa carga que tengas. Y uno de los casos también en los que se puede aplicar muy bien es cuando tienes un conflicto con una persona. Emilio. Sí, hola. Yo, yo lo que creo, mm, disculparme porque me he incorporado un poco más tarde a la sesión, porque que ayer eh, recibí la vacuna y estaba un poquito... <laughs> Pero bueno, Me, me, no, no, no me ha hecho, parece, mucha, mucha reacción, ¿no? Entonces me he incorporado un poquito más tarde. Pero yo lo que creo es que este tipo de reflexiones, mm, eh, quizá, y, en esto, en lo que <clears throat> estaba comentando Isabel, mm. nos hace eh, mm, em, eh, indagar un poco en el que muchas veces por aspectos muy, muy particulares, eh, solemos generalizar. <laughs> Y a veces, yo, yo bueno, lo, que he, señalado es también una cosa con respecto a una de mis hijas, ¿no? Eh, y te das cuenta que a veces, mm, bueno, pues eh, haces hincapié en, una cosa que, que es circunstancial, y mm. luego lo generalizas mm, y te dura muchísimo más tiempo de lo que te debería de durar, que a lo mejor son cinco minutos. ¿eh? Es decir, que em, entonces ese, tipo de aspectos y esas emociones que a ti te, despiertan, eh, luego resulta que te duran muchísimo más tiempo cuando te deberían de durar eh, bastante menos. Claro. Cuando hay generalizaciones suele estar asociado con eh, bastantes situaciones que hemos vivido antes y es lo que tienen sobre todo las relaciones familiares. Bien, tenemos toda una vida compartida. Entonces, las emociones o las situaciones puntuales al final el cerebro las acaba relacionando con todas las anteriores. Porque o hacemos el trabajo de vaciar emocionalmente o el cerebro no perdona lo tiene registrado y lo tiene asociado con la emoción. Entonces, claro, como haya muchas, las activa todas, se hace el ego emocional y aparece la generalización. Es que tú siempre me... Claro, porque esa es la percepción interna. Bien, pues herramientas de este estilo te permiten hacer ese proceso de desactivación de una manera sutil, porque cuando tú estás respondiendo, tu cerebro ha hecho el enlace y se ha ido a los recuerdos específicos que se expresan con esas frases. Entonces, la frase en el fondo está activando la emoción y te permite a ti liberar y tú te estás ahorrando el tener que recordar todas las situaciones y meterte en, ese jaleo emocional. Muchas veces luego el cerebro te lo va a devolver, te, trae la imagen. ¿bien? Pero si no lo hace no pasa nada, porque también se puede hacer ese proceso de, vaciado pues de una manera más sutil como puede ser esta. ¿Vale? Muy bien, pues continuamos. Otra manera que tenemos de también de trabajar toda esa información emocional que, traemos es lo que podemos llamar el cuaderno de paz, que es un diario en el que ir apuntando día a día, pues cómo hemos dormido, qué sueños hemos tenido, porque los sueños el cerebro está dando información porque está intentando resolver determinados temas, con qué síntomas físicos me levanto, qué estado anímico tengo y también escribimos pues, situaciones, qué personas, qué frases, qué sensaciones, recuerdos o pensamientos me han ido alterando en el día a día. Y cada una de esas frases pues intento ponerle un título con la emoción que sentí, la intensidad de esa emoción y qué síntomas físicos yo estoy etiquetando con esa palabra emocional. Esto me va a servir, combinado con lo que veremos el próximo día, para ir identificando recuerdos que están asociados a esas situaciones. Cuando trato el recuerdo, la carga emocional baja muchísimo y ese tipo de situaciones empieza a debilitar. Mi reacción ya es mucho más tranquila y si vacío toda esa programación, llegará un momento en que ese tipo de situaciones se deje de dar. Es muy interesante el diario porque ah, si lo llevamos, pues no todos los días, pero sí bastante de una manera continua, luego podemos consultarlo al cabo de unos meses y darnos cuenta de cómo evolucionamos. Porque cuando hacemos un trabajo emocional a fondo, curiosamente, ya no vamos a ser capaces de acceder a los estados emocionales anteriores. Luego no podemos comparar. Nosotros ahora nos sentimos bien, pero no notamos como que sea un cambio maravilloso, porque como hemos vaciado lo que nos hacía sufrir, ya no tenemos esa referencia y decimos, bueno, sí, yo antes perdí el control, pero bueno, no le doy importancia. ¿Vale? Entonces, el cuaderno nos sirve precisamente para ver cómo nos expresábamos hace unos meses y ahí sí que vemos el... Uy, pues mira, aquí parecía que estaba yo en tensión y ahora esto está resuelto. Así que también es una herramienta que tenéis que os, que os recomiendo. Está explicado en mucho más detalle el cuaderno de paz en la web. Si buscáis en la web cuaderno de paz, Tenéis ahí una página completa y os da todos los detalles para rellenarlo y trabajar con él. Bueno, pues ya tenemos herramientas para acceder a nuestros conflictos, activar las emociones, vaciarlas. Vale. El próximo día veremos la parte de cómo trabajar un recuerdo y al día siguiente veremos cómo acceder a toda la información, incluso heredada, eh, que tenemos en nosotros. ¿vale? Pero el último elemento que os comentaba al principio de la clase es que si tenemos bloqueos emocionales, puede que nos sea complicado vaciar las emociones incluso cuando hemos podido acceder a ellas. Bueno, pues entonces vamos a ver qué herramientas específicas tenemos para trabajar esos bloqueos. La, primera herramienta es la programación completa, psicoemocional con eh, la relajación. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya lo hicimos en, la segunda clase, pero lo vamos a volver a repetir porque así lo podemos utilizar eh, mañana, digo mañana, el próximo día con al trabajar un recuerdo, ¿vale? Elegid una palabra que será la que nos va a servir de mantra luego para liberar emociones y generar esa psicoanalgesia, y nos la apuntamos en algún sitio porque si no la utilizamos esta semana luego se nos va a olvidar para el día siguiente. ¿Vale? Así que apuntaros la palabra. Si es una palabra de uso común que tengáis y que sea positiva para vosotros, pues casi que mejor. ¿Vale? elegí vuestra palabra y luego vamos hacer la programación. Vale. Para hacer las programaciones lo que necesitamos, os recuerdo, es entrar en vagotonía, hacer que el cuerpo entre en un estado de relajación que le vuelve sugestionable. Y ahí es cuando podemos hacer una programación y el subconsciente la incorpora. Bien, ¿cómo llegamos a esa vagotonía? Pues la respiración abdominal, uno de los sistemas más sencillos. Entonces, cogemos aire, hinchamos suavemente el vientre al coger aire y encogemos también suavemente el vientre para soltar el aire. Y empezamos a realizar ese movimiento de vaivén del vientre, muy suave, buscando el placer, Y de esa manera estimulamos el nervio vago, que es el que activa esa respuesta interna de relajación. Llevamos nuestra atención a ese vaivén suave y placentero que provoca la respiración. y llegará un momento en que aparezca una saliva muy fluida en la boca. No tiene por qué ser mucha, pero sí esa saliva que aparece cuando vemos algo que nos gusta para comer. Cuando aparezca la saliva, ponemos la punta de la lengua en contacto con la saliva para cerrar el circuito de relajación si la punta de la lengua está húmeda, el cuerpo también tiende a relajarse. Y simplemente escucháis la lectura de la programación. Cada vez que pronuncie mi palabra de activación, que elegiré en este momento, mi mente dejará de percibir el dolor y el sufrimiento total y completamente, ya sea físico o emocional. Además, cada vez que pronuncie mi palabra de activación, mi mente eliminará toda respuesta de miedo, ansiedad o cualquier otro programa de represión, racionalización o negación que esté actuando sobre las preocupaciones, las emociones, el dolor y el sufrimiento. A partir de ahora, las percibirá como sensaciones de diferentes intensidades, sin peligro ni malestar alguno. También, cada vez que pronuncie mi palabra de activación, cualquier dolor o malestar activo, ya sea físico o emocional, desaparecerá instantánea y permanentemente. Y también lo harán todos los bloqueos emocionales, creencias limitantes y pensamientos negativos impidan la liberación, incluidos los enlaces físicos y emocionales que programan esa reacción hasta su origen, devolviendo a mi cuerpo al estado de equilibrio, bienestar, confianza, calma y relajación. Esta programación empieza en este instante y se mantendrá activa hasta que conscientemente decida pararla. Muy bien, pues ya tenemos nuestra programación hecha. También tenéis en la web la programación, o sea que la podéis repetir en cualquier momento. Y utilizaremos esa palabra el próximo día para el trabajo con los recuerdos. Bien, esta programación lo más importante que hace es generar una disociación entre las percepciones del cuerpo y las evaluaciones emocionales de esas percepciones. O sea que yo puedo sentir emociones, sensaciones en mi cuerpo que pueden ser intensas, pero no se disparan las evaluaciones emocionales de peligro, de sufrimiento, con, lo que mi mente no se satura. Y entonces puedo percibir lo que está activo en mi cuerpo sin bloquearme. sí Así que es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo para poder hacer el procedimiento de sanación mucho más fácil. Por otro lado, tenemos que activando el cuerpo, también podemos liberar esa tensión emocional que se almacena en los músculos, volviéndolos duros. Hay unas técnicas eh, que se llaman TRE, tension and trauma releasing technique exercises que las desarrolló David Bercelli, que es un experto internacional en prevención del estrés y el trauma. Y eh, a finales de los, de 70 empezó a estudiar cómo impacta el trauma en el cuerpo y descubre la liberación de ese trauma a través del temblor. El temblor es la manera natural que tiene el cuerpo de soltar la tensión muscular y él desarrolla seis ejercicios que ayudan a activar esa liberación natural a través de temblores neurogénicos, porque sería el sistema nervioso el que provoca esa reacción de temblor. Lo interesante de esta técnica es que para liberarte del trauma no sería necesario recordar nada, ni explicarlo, ni revivirlo, sino simplemente con esos temblores haces la liberación a través del cuerpo estando presente en lo que está ocurriendo, en lo que sientes. Si a, esta técnica de temblor le añadimos la palabra y mientras estamos temblando utilizamos nuestra palabra eh, que hemos programado, lo que vamos a conseguir es que la liberación sea mucho más suave. Mucho más suave y mucho más rápida. ¿vale? Bien. Podéis ver eh, todos los ejercicios completos en este vídeo. El 3, resumen de ejercicios de un taller que hicimos para trabajar con vivencias traumáticas. Os recomiendo que lo veáis y que practiquéis en vuestra casa eh, los ejercicios. Para empezar, lo interesante es hacerlo todos los días, por lo menos durante 20 días o 21 días. Bien, para que toda esa tensión de más se libere eh, lo, más, lo más profundamente posible. Y a partir de ese momento, pues ya hacerlo uno o dos veces por semana sería como un ejercicio de mantenimiento. Más. Otra herramienta para desbloquear nuestra mente son las emociones positivas. Y los anclajes positivos hacen referencia a la asociación de un estímulo, que puede ser auditivo, visual o de contacto, un gesto, una posición de las manos, con las cargas o con emociones eh, positivas que tengamos almacenadas. Esto nos va a servir como un salvavidas emocional, porque cuando estamos Alterándonos, si activamos nuestros anclajes positivos, de repente nuestro cuerpo va a entrar como en un estado de relajación o se va a controlar esa, activación negativa. ¿Qué pasos necesitamos para hacer un anclaje positivo? Pues el primero es evocar un recuerdo con emociones positivas intensas. El mejor momento de tu vida sería el ideal. Lo siguiente sería asociar ese estímulo a, o, más bien asociar ese recuerdo a un estímulo que tengo que elegir. Pues puedo elegir una imagen, puedo elegir una palabra o puedo elegir un gesto, lo que yo quiera. Pero tengo que tenerlo claro antes porque lo voy a tener que utilizar conscientemente. Lo más sencillo es utilizar una palabra. Y por último, lo que haremos en el proceso de, anclaje será repetir por lo menos tres veces la activación del recuerdo con la asociación con el estímulo, para que el cerebro haga esa unión en sus estructuras neuronales y ya quede fija para siempre. Muy bien, pues os pongo el vídeo y luego comentamos. Hola, hoy vamos a practicar cómo anclar una emoción positiva a una palabra. Este anclaje nos servirá para reducir la intensidad de cualquier malestar simplemente repitiendo la palabra de anclaje como si fuese un mantra. Lo primero que necesitamos es encontrar un recuerdo emocionalmente intenso y positivo. Después elegiremos una palabra neutra o con un componente claramente positivo para nosotros. Bien, si ya lo tenemos, vamos a empezar. Busca un entorno tranquilo y siéntate cómodamente. Si ya estás en él, cierra los ojos y toma dos o tres respiraciones profundas. Imagina que estás en la mejor sala de cine del mundo, con la butaca más cómoda y la pantalla más grande. Y en esa pantalla empiezan a proyectar tu recuerdo, pero como si fuese una superproducción, con banda sonora, sonido envolvente, cámara lenta y zoom en los mejores momentos. Déjate llevar por la película y observa cómo cambia tu cuerpo, cómo te muestra que se siente bien, que está disfrutando. Y cuando tengas claro qué ha cambiado en tu cuerpo, puedes guardar esa sensación repitiendo tres veces en tu mente tu palabra positiva. Creo que no te había contado que este cine es mágico y que puedes levantarte de tu butaca y entrar en la pantalla. Cuando lo hagas, podrás caminar entre los personajes, observando las luces y los colores, que son increíblemente brillantes, los sonidos completamente nítidos, e incluso puedes sentir los olores y las sensaciones en tu piel. De nuevo, puedes llevar tu atención al cuerpo y hacerte consciente de cómo cambia para mostrarte con intensidad su bienestar. Y cuando tengas claro qué ha cambiado en tu cuerpo, puedes guardar esa sensación repitiendo tres veces en tu mente la palabra positiva. Y ahora si quieres puedes entrar dentro de tu personaje de la película y vivir otra vez en primera persona todo ese recuerdo como si fuese ahora mismo, sintiendo con la máxima intensidad todo lo que oyes, lo que ves, lo que hueles y lo que tocas. Las sensaciones en tu cuerpo se vuelven tan placenteras e intensas que parece que salen por los poros de la piel. Y si quieres guardar esa sensación, puedes repetir tres veces en tu mente tu palabra positiva. Ahora solo queda que digas en voz alta tu número de teléfono, pero al revés. El último número, el primero. Después de haber hecho esto, habrás acabado con el anclaje. Ahora solo hay que comprobar que funciona repitiendo la palabra en tu mente de la misma manera que la guardaste. Solo con repetirla, tu cuerpo debería cambiar y mostrarte la sensación positiva anclada. Si no es así, repite el proceso. Incluso puede que tengas que buscar otro recuerdo si el que elegiste no es lo suficientemente intenso o se mezclan las emociones en él. En la palabra positiva puedes guardar tantas emociones de recuerdos como quieras. Cuantas más guardes, más potente será el efecto. Y ahora solo te queda empezar a practicar con tu anclaje positivo. Ya está hecho el anclaje. Como comentaba en el, en el vídeo, eh, tenéis que comprobar si el anclaje está bien realizado y si no, pues no hay ningún problema porque ese vídeo también lo tenéis en, la web y podéis repetirlo cuando queráis. Mm, puede que esta vez no os haya dado tiempo a escoger el mejor recuerdo. Bueno, pues si os acordáis de otro así más potente, como decía en el vídeo, podéis acumular todos los que queráis con la misma palabra y lo único que estará pasando es que la palabra se vuelve más potente, o sea, mucho mejor. Hay una cosa interesante del anclaje emocional que es eh, considerar qué pasaría si la emoción de enamoramiento se pudiese anclar. En este caso lo hemos hecho con una emoción positiva, pero ¿qué pasaría si yo voluntariamente anclo la emoción o las emociones de enamoramiento a otra persona. ¿Cómo cambiaría el tema de las relaciones? Porque si nosotros tenemos el criterio de decir, ay, si me siento enamorado, entonces es que he acertado, ¿Qué pasa si elijo a una persona racionalmente y luego anclo mis emociones de enamoramiento a esa persona? Pues ya os digo que se puede hacer, porque incluso hasta te puedes enamorar de un objeto. Podrías coger tu boli o una foto o lo que tú quieras y anclar esas emociones de enamoramiento y luego cuando mires el bolígrafo te sientes enamorado. Y es algo interesante de, de experimentar porque luego te sirve para reflexionar y decir, Mm, bueno, si este juego de las emociones es así de abierto, entonces todas mis suposiciones en, mis relaciones de cómo deben ser pueden cambiar, puedo funcionar de otra manera. Ahí os dejo la pregunta. Y eh, también tenéis eh, la posibilidad de hacer el ejercicio de enamoraros de un objeto en los vídeos, eh, en la misma página que está el vídeo de la, del anclaje emocional positivo. Luego os enviaré todas las, referencias. Bueno, pues una vez hemos hecho el anclaje positivo, podemos utilizarlo para liberar emociones también. En este caso, lo que haríamos, en vez de respirar o podemos también combinarlo con los toques, sería primero me pongo en contacto con la emoción y luego empiezo a repetir mi palabra positiva. Cuando se activen las emociones positivas, las negativas se van a ir debilitando y llega un momento en que desaparecen. Entonces, puedo hacer simplemente ese proceso o puedo combinarlo también con los toques. Antes decíamos me gusta bailar o me gusta andar. Y ese me gusta andar ya estaba asociado con una actividad que me gusta. Pero si lo cambio por mi palabra de anclaje positivo, puede que la sensación sea mucho más potente. Luego, en los toques, si cambio y utilizo mi anclaje positivo, también puede ser más efectivo todavía el sistema. Bien. Más utilidades. Antes ya lo hemos hecho, un poquito así diferente y yo puedo cambiar mis creencias negativas, sobre todo puedo deshacerme de ellas, ya ni siquiera cambiarlas. Si utilizamos el sistema que hemos visto antes de los toques, por ejemplo, cogiendo frases que sean limitantes y aplicando eh, la relajación, aplicando las técnicas de los toques, puedo conseguir desactivarlas. Y si desactivo esas creencias, mi cerebro ya no las emplea. Por lo tanto, ese acondicionamiento que antes sentía ya no va a estar presente. Y por último, lo que sí os quiero mostrar es cómo se construyen las creencias positivas. Hay un procedimiento muy interesante que se basa en cuando yo quiero resolver un problema, puedo hacerme consciente de cuáles son las creencias positivas que necesito para alcanzar la resolución del problema. Para ello, me tengo que centrar en la solución. No ponerme plazos temporales porque eso eh, me generaría estrés. Y cada una de esas creencias deben ser pasos aceptables, mm, porque de otra manera estaría peleando con mi mente. Y una manera interesante para que nos sea más sencillo eh, elaborar todas esas creencias es agruparlas por tipos. Primero, generaría las creencias que me dicen que es, yo merezco esos cambios, lo siguiente, agruparía las creencias que me dicen que tengo la capacidad de lograr esos cambios. O hago otro bloque que sean mis compromisos para lograr esos cambios. Y por último, las creencias de qué acciones voy a tomar para lograr. ¿Vale? Os pongo el ejemplo para que quede todo. El ejemplo sería, mm, quiero que aprender cualquier cosa me resulte mucho más sencillo. Bueno, pues entonces, en el apartado de merezco, ¿qué tipo de creencias podría eh, generar? Pues merezco aprender fácilmente, merezco disfrutar de aprender, merezco sentirme realizado al aprender, merezco ser reconocido por lo que aprendo. Cada una de esas creencias hace referencia a algún aspecto que a mí me bloquea en el aprendizaje. Por eso parecen esas y no otras. Cada uno tendría que encontrar cuáles son las suyas. ¿eh? En el apartado de tengo la capacidad, pues podríamos decir tengo la capacidad de aprender fácil y rápidamente. Como vemos está enlazada con el anterior apartado de merezco. Tengo la capacidad de aprender cualquier cosa, tengo la capacidad de aprender y disfrutar. ¿Mm? Siguiente pasito, compromiso. Tengo la firme determinación de aprender aquello que sea un reto para mí, me comprometo a disfrutar con cada aprendizaje. Y por último, acción. Hago todo lo necesario para aprender rápida y fácilmente, disfruto de aprender. ¿Mm? Este sería un ejemplo, pero cada uno tendríamos que elegir cuáles son las palabras o las, las creencias que son las que necesitamos para lograr nuestro objetivo. Una vez tenemos el listado completo, lo siguiente es programarlas en nuestra mente. Y para programarlas, lo que podemos emplear es la misma técnica que hemos usado para programar la analgesia y eh, la descarga emocional, que es entrar en vagotonía e ir repitiendo cada una de las creencias positivas en voz alta. Lo segundo sería asegurarme. Bien, he programado esa creencia en mi mente. ¿Me la creo? Si no me la creo, hago consciente cómo reacciona mi cuerpo ante esa creencia, es decir, cuáles son las emociones que se están oponiendo a creerme eso. Lo siguiente es descargar esas sensaciones, para lo que puedo utilizar mi palabra programada. Y observo el cambio en las sensaciones y hago el bucle hasta que la creencia positiva la sienta como cierta. y haríamos estos pasos una y otra vez hasta acabar con todas esas creencias positivas que, que queríamos instalar en nuestra mente. ¿vale? Os comentaba al principio, las creencias positivas son importantes no porque sean ciertas, sino porque evocan emociones positivas que interrumpen nuestros flujos de pensamiento negativos. Y también van abriendo como nuevas opciones a nuestro cerebro. Le, le permiten explorar terrenos que normalmente están cerrados por todas esas creencias negativas. Entonces, programar creencias positivas es como un proceso de hackeo del cerebro, en el que tú vas instalando órdenes que no tienen por qué ser las que dominen, pero están debilitando todas las estructuras negativas anteriores que yo quiero eliminar. Por eso os digo, eh, hay que tener en cuenta que si hay algún bloqueo emocional anterior relacionado con las creencias positivas, pues las creencias positivas cuando las programen no van a ser muy potentes. Mi cuerpo va a tender a rechazarlas. Por eso, en el proceso de programación, además incluimos el de liberación de las sensaciones de rechazo a esas frases. También es interesante cuando, hago cuando programo esas creencias positivas, ponerme un poco en la acción para que mi cerebro empiece a emplear todas esas creencias. Pero de todas maneras no pasaría nada porque las podría volver a reforzar, ¿vale? Y eso sí, si vivo nuevas experiencias bloqueantes, pues mis programaciones positivas pueden debilitarse. Con lo que debería trabajar y sanar esa experiencia bloqueante y volver a reforzar la creencia positiva para avanzar más fácilmente. ¿Vale? Bueno, pues todas estas herramientas que os he puesto al final pues está claro que requieren un tiempo que no nos da, no tenemos ahora en el taller o en el seminario, pero que tenéis las referencias, os las dejaré en el chat del Telegram y aquí el asunto es que cada uno pues que se ponga a practicar, ¿vale? Cuanto más practiquéis, pues más efectos lograréis positivos de, de todas estas herramientas que os he ido dando, ¿vale? Bueno, pues abrimos el turno de preguntas, de comentarios, de experiencias, lo que queráis. Y me vais diciendo. Yo quiero preguntar, ¿la web tuya dónde está? ¿En el, orden, en el PC, este, en el ordenador? Sí, sí, en el navegador tú pones libertademocional.es. Ya está. Y ahí vas a la web. Y ahí está todo lo que dices que lo tenemos en la web, tal. Bien, bien, punto es. ¿Qué más? ¿Qué más? <clears throat> El, libro que mm, me lo va a traer mi hijo ya porque ya lo he comprado. Viene, viene, por supuesto, está de acuerdo, no solo está de acuerdo, sino que recuerda todo esto o que es, Sí, e, el libro está basado en la estructura del seminario, pero incluso tiene bastante más información. Mm, y pues sobre todo tiene enlaces para que luego tú puedas seguir buscando información por internet o las referencias que necesites. Entonces, pues esto, esto nos va a venir muy bien con el anclaje ese y con todo. Yo espero que sí. Y hay que, hay que trabajar, ¿eh? Nos, nos, mandas a trabajar, porque si no... Hombre, si no, está claro que las cosas, sin un poco de tiempo que se le dediquen, difícilmente avanzan. Claro, pues por mí ya está. Muchas gracias. Perfecto. A ti, Isabel. Amanda, ¿querías comentar algo? Mm, bueno, mm, quería simplemente incidir en que yo hoy también he llorado. <laughs> durante la sesión. Y, y un poco también eh, el tema de la confluencia de los temas, porque también el problema <laughs> es con un hijo mío. <laughs> Entonces, me ha parecido que somos un grupo muy homogéneo. Y agradecerte lo que haces porque es, un mérito, porque, ojo, la cantidad de horas que nos estás dedicando y, y lo bien que nos los pones todo es pues, un placer. Y eso es una de las cosas que se suele dar en los grupos. Cuando se junta un grupo, curiosamente siempre hay algo que, se comparte entre muchas de las personas del grupo. Y es la potencia también que tienen los grupos, que te ayudan a hacer conscientes cosas que están ahí un poco que queremos aparcar y alguien pues la pone delante. Entonces, como que no te puedes escapar. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, yo quería, quería eh, preguntar, porque cuando has hablado del tema del temblor, eh, no me ha quedado muy, muy claro, porque, eh, bueno, hay, también un, temblor que es patológico precisamente yo, yo tengo un, problema que, tomo desgraciadamente desde de años a, pues tomo medicación <laughs> mm. por, temblor, temblor esencial. Eh, sí. Eh, me, han diagnosticado. Entonces, yo voy, voy a seguir y voy a, voy a, a, leer con, muchísima atención eh, este apartado que, que, tenéis sobre el tema de, eh, por ver si me puede, me puede <laughs> ayudar de alguna manera. Eh, hmm. Pero, claro, mm, si podías, si podías aclarar brevísimamente cómo, cómo, sí. Sí, eh, mira, además, eh, hice en enero un taller eh, para una asociación de personas con Parkinson. Y ahí pues está expuesto en más detalle lo, que te voy a comentar ahora. A ver, dependiendo de cómo interprete cada uno los síntomas, bien, los catalogas de una manera o de otra. Entonces, con el enfoque con el que trabajo yo, lo que interpretamos con los síntomas es que los síntomas te están mostrando lo que está ocurriendo en el cuerpo. Y eh, hay una serie de síntomas que se activan cuando tú estás en un conflicto y otra serie de síntomas que se activan como reparación a ese conflicto. Entonces, en el tema muscular, cuando tú estás en el conflicto, los músculos se contraen y se quedan como contracturados permanentemente. Cuando entras en fase de relajación, los músculos pretenden soltar toda esa tensión que han mantenido y lo hacen a través del temblor muchas veces. Entonces el temblor siempre sería como el proceso que necesita el cuerpo para liberarse de la tensión. Pero puede haber un bucle continuo entre el estado de conflicto y el estado de relajación. Y entonces estás continuamente tensando el músculo, relajando a través del temblor, ese temblor, si no lo entiendes tú como una solución, puede volver a generar un conflicto. Es decir, ya estoy temblando otra vez. Porque no lo entiendo como que el cuerpo está haciendo algo positivo, que es soltar toda esa tensión interna. Y entonces al entrar en conflicto, esos músculos que estaban temblando para relajarse se vuelven a contracturar. Con lo que no termina el proceso de relajación. Y vuelves a empezar el bucle. ¿Vale? Entonces, esa sería la explicación desde el enfoque con el, que yo trabajo. Pues el enfoque de la medicina tradicional pues sería no, el cuerpo no debería temblar y por lo tanto pues hay que hacer algo para que eso no se dé. No, la medicina tradicional eh, te dice que hay una disfunción a nivel cerebral mm. y eh, de hecho ahora mismo como alternativa a la farmacología hay una técnica ah, que eh, se denomina IFU, que, eh, bueno, pues sí, te aseguran que te eliminan el temblor mediante, bueno, pues una, pequeña cicatriz o una pequeña quemazón eh, en, en, la zona cerebral donde se te produce eh, teóricamente ese, temblor, que lo utilizan para el temblor esencial y para eh, problemas de, tipo parkinsoniano, de tipo de mm. Parkinson. Mm. Claro. Mm. Bien, pues, ahí el otro enfoque te dice, el cerebro no está estropeado, el cerebro está haciendo lo que debe hacer. El asunto es si le dejamos nos, confianza que lo haga para no volver a entrar en ese conflicto que atrapa el músculo otra vez. Sí, sí, sí. Entonces, sí. el eh, cambio de, enfoque es importante. No, no, eh, indudablemente yo te, agradecería que, eh, mm, si además de forma particular me pudieras facilitar algún enlace o alguna bibliografía que, que sí, sí, sin problema. Eh, consultar, eh, porque bueno, me, interesaría cómo comprendes. Vale, eh, de hecho, en la tercera clase práctica vamos a trabajar la parte de enfermedad, cómo tratar las enfermedades psicosomáticas. Y pues si quieres, hacemos ahí el proceso. Yo te envío la información, pero podemos continuar el proceso ahí de, de, análisis de dónde podría venir el conflicto y, cómo se trataría para pues resolverlo. tienen mi mail, pues te lo agradecería muchísimo. Vale, perfecto, muy bien. <laughs> Vale, vale. Además, eh, bueno, mis hijas han, han, han, han tenido a, tu madre como profesora. Mm. Mm. <laughs> La mitad de tres cantos ya. Sí, sí, <laughs> sí, sí, ah, bueno. Gracias, Emilio. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere? ¿Quiere comentar algo? ¿Una pregunta? Adiós, Isabel. Bueno, pues entonces, ahora sí, eh, damos por finalizada la clase de hoy y nos vemos el viernes que viene en eh, la sesión que dedicaremos a tratar los duelos, porque en el fondo es el mismo proceso que vamos a poder emplear eh, para la sanación de cualquier recuerdo, solo que en los duelos pues, hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta para que se solucionen fácilmente. Así que un fuerte abrazo y nos vemos el próximo día. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Chao.